Всем привет и добро пожаловать на канал Эми Стар. Не пугайтесь! Если вам интересно, что произошло с моей головой, ссылочку на то видео я оставлю внизу под описанием к этому видео. Если вам интересно, что вообще со мной произошло, то смотрите это видео дальше. Как вы уже поняли, в этом видео, в рубрике «Безумная красота», она будет и прям безумная, потому что у нас будет обзор на столь модные, fashion, грандиозные матовые помады. Да-да, именно они. Итак, для этих целей я решила чуть-чуть сэкономить и заказать помады с Алиэкспресса. И вы знаете, я осталась безумно довольна. Сегодня мы рассмотрим все цвета этих помад, а также коротко о самой помаде. Я решила заказать помаду Мисс Росс, эссенции, да? И также со второй стороны непосредственно сама матовая помадка, да, потому что я люблю прорисовывать контур, карандашиком и потом уже самой помадой рисовать. Итак, данная помада привлекла меня тем, что она устойчива и с хорошо насыщенным пигментом. Сейчас я вам покажу, как выглядит Show Girl номер один. То есть это цвет один, единичка, да. Я бы сказала, что это такой нежно-розовый цвет. Вот такой чудесненький цвет. То есть, по сути, если я его начну размазывать, то это даже не будет заметно. Такой нежно-розовый цвет. Номер два называется Sweet Girl. И это уже такой тоже нежно-розовый цвет. Они вообще не сильно отличаются первая от второй, да. Вторая чуть-чуть темнее, да, и более насыщенный, розовый такой. Третий цвет называется Flash of Pink, да, и он такой насыщенно яркий розовый такой. Вот он мне очень понравился, номер три, да. Если первый, второй, они такие, ну, такие, никакие, да, то третий очень классненький, очень классно смотрится, посмотрите. Четвертый цвет называется Plum Lush, э, сливовые губки. И он, да, он действительно такой сливовый, с фиолетовым. И это та помада, с которой мне хотелось сделать вот так. То есть она мне напомнила клоунские такие губки. Она слишком сливовая, слишком яркая, слишком. Это тот случай, когда Инстар делает так. Упс. Стоп, ошибочка. Это был номер 5. А теперь будет номер 4. 4 называется Ruby Lash, рубиновые губы. Но он такой вот яркий, насыщенный, красный. Кстати, мне очень понравился. Номер 6 называется Spanish Pink, испанский розовый. И да, это тот случай, когда вспоминаешь испанок, когда увидела этот цвет на себе и сразу вспомнила э, Ким Кардашьян. Я не знаю, вообще испанка она или нет, но она похожа на испанку. И она очень любит Spanish Pink использовать на себе. Как по мне, так я не в восторге. Напоминает 90-е или ну, женщин с улиц, ну, ну, вы понимаете, о чем я. Номер семь это Violet, Тайла, Тайла, не знаю, не знаю, как произносится. То есть фиолетовый, фиолетово-розовый. Такая миленькая помадка, даже очень ничего. И последний номер, это номер 8, и он называется Flame, Flame, да простите вы мне мой английский, пламя по-русски. И да, он действительно такой огненно-красный. Итак, делая выводы из восьми помад, мои фавориты номер три, Flash of Pink, и последний номер, номер восемь, Пламя. Если данное видео было для вас полезно или информативно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Эми Стар. Но если это видео вам совсем не понравилось, ставьте дизлайк. Пока-пока!